în seara asta vreau să-ți improvizez despre a distrage. Și despre a distrage, um, a distrage atenția. După workshopul uh, de vindecare al uh, Laurei Daniela Floroiu, mi-am dat seama că, um, de fapt, mi-am dat seama de un lucru pe care îl știam înainte, dar acum l-am simțit uh, plenar, așa, în toată ființa mea. Că um, tot ceea ce este în jurul meu, absolut tot, chiar și propriul meu corp, uh, parcă sunt făcute ca să-mi distragă atenția de la ceea ce sunt eu cu adevărat, adică energie pură. Și nu mi se mai pare niciun pic de filozofie ce spun. Um, să nu uităm că suntem energie pură, nu suntem nici mașina pe care am văzut-o la colțul străzii și ne-ar plăcea să o avem, nici casa, nici chiar nu știu ce partener. Um, este, este o liniște, mi-a adus o liniște uh, simțitul și gândul ăsta că tot în jurul meu e o distragere a atenției de la ceea ce sunt eu cu adevărat. Pentru tine ce înseamnă a distrage?